kalau kutubah masa tu lah pagi betul-betul tapi kita kutubah 20 minit kita beri peringatan lepas kutubah yang kedua kita akan tarik balik tarik balik nak cerita apa? cerita Nabi ya? bila cerita Nabi menangis tuan-tuan bila menangis orang tak marah kita ha, jangan hentam terus hentam hentam hentam tinggal balik orang marah saya psikologi tuan-tuan macam budak lah budak jumpa saya hang buat apa? hang buat apa? hang curi tak? tak tak hang curi tak? tak pong kena nampak pong curi tak curi ha bagi tu bagi pong pong pong jangan tinggal saya guru disiplin saya suruh dia duduk saya torture dia torture sampai menangis sampai dia mengaku tuan-tuan dia silap bila silap tuan-tuan saya 13 tahun tuan-tuan guru disiplin tak pernah kereta kena calar tak pernah wiper kena kepak sebab apa? tackle macam penampak memang oh, jangan tuan-tuan nak try-try lah Memang dah syak tau. Pom! Pernah saya cerita tuan-tuan, saya sekolah Datuk On. Datuk On di Debat Terus. Inilah satu sekolah yang tak pernah cuti. On? Datuk On? <laughs> cerita sikit tuan-tuan ni, semangat ni. Masa tu saya posting yang pertama tahun 1998 dulu guru 98 posting saya. Saya jadi engineer 9 tahun tuan-tuan. Kemudian berhenti jadi guru. Guru fizik. Guru fizik tuan-tuan, master counseling PhD psikologi sampai-sampai sekolah Datuk On ni tuan-tuan di Butterworth ialah sekolah yang masuknya tak ada A UPSR tak ada A masa tu penilaian darjah 5 tak ada A lah memang kebanyakan 5 EA E E E E E Kira saya sampai-sampai pakai kepiah Pengetua kata ustaz terima kasihlah masuk sekolah kami Saya kata kenapa? Ustaz guru disiplin Guru disiplin selalu Ustaz Saya kata tak apalah hari ini tak ada kelas pergi jumpa guru disiplin kita ustaz pergi cari ni ada jadual relief saya pun pergilah tengok-tengok ada relief tingkatan 5H 5H tuan-tuan tuan-tuan tahu dah H A, B, C, D, E, F, G, H masa lagi dia tangkap ni mampu aku pula H ni kira 5 harmoni bukan 5 harmoni 5 hantu memang hantu ke nak sampai tu ustaz duduk jap ni guru disiplin bagi tahu kenapa ustaz 5 H ni ustaz 5 last sekali kelas ni tak boleh buat apa dah ustaz ustaz boleh duduk dalam kelas pun okey lah. ustaz tak boleh mengajar punya budak tak nak mengaji ustaz dalam tu ustaz hati-hati ada seorang budak dia ketua gangster sekolah kita dia ni tinggi 6 kaki 2 inci berat 120 kilo saya masa tu 60 kilo dia 120 aku duduk nampak mampu aku ni tinggi 6 kaki 2 inci saya 6 kaki, 6 kaki dia 2 inci tinggi Ish, macam ni ya dia pegang kepala saya ada <laughs> tak dapat kan macam mana ni eh? ustaz jaga kalau dia tidur jangan tegur dia buat apa dia lari ke dia berjalan ustaz jangan tegur dia tak buat tak tahu sudah kalau ustaz tegur dia, dia tumbuk ustaz tuan-tuan nak masuk je lah menggelabah saya baca doa tolak bala macam-macam doa sampai-sampai rupanya kelas tu tuan-tuan senyap sunyi rupanya doa saya makbul pijak-pijak ketua kelas bangun semua bangun dalam hati Alhamdulillah ketua penyamun tak datang lega seronok tuan-tuan pegang beg ha, habis tuan-tuan tak bunyi dah bateri habis saya pun sampai-sampai letak beg saya pun Assalamualaikum dia tengok pakai kupiah mesti ustaz lah saya pun Waalaikumsalam rupanya tuan-tuan yang depan ni bangun rupanya budak yang gangster tu duduk di belakang dia duduk atas kerusi, dia letak kaki atas meja. Saya tengok-tengok. Tuan-tuan bayang kita cikgu, orang tak hormat kita macam mana? Allah, budak ni, saya terlupa. Guru disiplin kata budak ni ketua gangster, dia nak buat apa buat tak tahu sudah, nanti dia tumbuk. Saya dalam hati ya Allah, terlupa. Terus, eh, hei, orang lain turun kaki, Datuk, turun kaki, bangun bangun. Dia jawab, punya suka aku ah. punya suka aku lah kan saya pun bila dia kata punya suka saya meluru kat dia saya pergi tolak kaki dah tolak tolak tuan-tuan dia bangun dia nak tumbuk kilat dia nak tumbuk saya belum sempat dia tumbuk saya tumbuk dia saya tumbuk dulu sebab Tok Guru saya kata kalau jumpa musuh dua pertama sebelum dia buat hang buat dulu ataupun sebelum dia buat hang cabut lari nak lari tak ada dah tuan-tuan dia nak tumbuk sebari Pum Kena dekat sini Pum Kena kena dia terduduk Rupanya kursi plastik Pecah kursi tu 120 kilo bro Perang pecah Bila pecah dia bangun dia nak flying kick saya Belum sempat dia flying kick Saya flying fork dia Saya terajang dia Pum dia kena terajang Saya masa tu tuan-tuan adalah sikit-sikit belajar dulu apa dulu Nasrul Haq tuan-tuan pernah dengar tak yang diharamkan tu eh, dulu dalam gelanggang Nasrul Haq ni jadi tuan duduk dalam gelanggang tu buah kelapa tu buat macam tu jatuh standar dalam gelanggang oh, betul tuan tapi keluar gelanggang tak jadi dalam gelanggang lah rupanya pakai jin tuan tapi kita lah adalah buah tu kan kita terajang tu Pum! dia kena-kena terpelonting saya pun ready Fahami? Mana ni datang? Rupanya bila kena tumbuk, kena terajang tuan-tuan. Yang kata hidayah milik Allah. Eh dia bangun-bangun kursi dia pecah dia pergi ambil kursi yang lain dia letak dia duduk dia lena saya dalam hati gangster apa macam ni saya pun ish kata gangster saya pun pergilah masa tu pakai cok kapur tulis tarikh tulis dia datang kamu ni ustaz apa cikgu apa ni duk tumbuk budak duk terajang dia report dekat mak dia bawa ke peguam mati kamu dia mati ya Allah aku silap dah silap saya pun pergi belakang dah dia duduk lena tuan-tuan saya tepuk dah tepuk-tepuk dia buat macam ni bila dia buat macam tu saya teringat Quran ni tuan-tuan mujarab Surah Yusuf ayat keempat Izqala Yusuf li abi Ya abati inni ra'aitu ahada asyara Kaukabau wa syamsha wal qamar Ra'aituhum li sajidin Berkatalah Yusuf pada bapakku Aku melihat sebelas matahari bulan dan bintang Patuh perintah Sajidin tu Tunggu saya kata ulang banyak kali sikit sebab dia syifa'un warahmah penawar dan rahmat saya pun sajidin niat lelaki lembutlah hati anak murid pun ni saya pun tiup sajidin sajidin setiap kali saya masuk dia lena dia tengok muka saya lena saya pun pergi tiup setiap kali masuk dia lena saya tiup setiap kali masuk dia lena saya tiup setiap kali masuk dia lena saya tiup setiap kali lena saya masuk tuan-tuan saya baca tak pernah jemu selama satu tahun sebab tu hidayah Nabi SAW tuan-tuan Dia seru tanpa jemu Tak jemu saya Habis tuan-tuan dia ambil SPM Dia beredar Tahun berikutnya kami datang Seronok cikgu Sebab ketua gangster tak ada Seronok tuan-tuan Tahun berlaku 1998 2012 Pukul 5 petang Setelah 13 tahun Dia telefon saya Assalamualaikum Ustaz Budak baik dia tak cakap macam tu Budak jahat ya? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz kena saya Saya kata mana kena Takkan tak kena Saya nak bukan Ustaz Saya pun jawab Mana kena Ha bukan Dia terkekah saya Saya terkekah balik Ustaz bila terkat dia down lah ustaz saya nak murid ustaz yang mana satu dia kena ajar macam ni lah tuan macam tu tak sekirah kena balon macam tu lah bila kena tu dia down dia pun cerita lah ustaz jangan terakah saya saya tak bukan terakah dah hang terakah aku pun terakah balik nak saya nak murid ustaz lah yang mana satu alah yang ustaz pernah terajang saya pernah tumbuk saya bila kita terajang kita tumbuk kita ingat tu oh. sebab tu adik kalau nak bagi ustaz ingat suruh ustaz terajang <laughs> insyaAllah insya ingat sampai mati tuan saya ingat tuan ha Azri kau lah. saya sebut nama betul ustaz ustaz kerana tumbuk dan terajang ustaz saya jadi manusia saya jadi manusia macam mana? Ustaz, ketika ustaz tumbuk saya, terajang saya, cikgu lain tak pernah buat. Cikgu lain buat tak kisah dengan saya. Saya balik baru saya tahu saya lemah, saya balik saya belajar ustaz walaupun saya lena di kelas. Alhamdulillah saya balik ustaz saya belajar, saya ambil SPM tahun tu ustaz. Alhamdulillah ustaz. Semua fail. Dua yang lulus, dua-dua. Bahasa Melayu dengan sain. Dua ni lulus tuan-tuan, akhirnya dapat menyambung pelajaran di college community. Di college community tuan-tuan, dia dapat keputusan yang baik akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke politeknik dia kata ustaz di politeknik ustaz every semester I got 4 flat setiap semester dia dapat A semua bila A semua pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom saya tanya adik-adik yang ada sini siapa yang rasa dia nak belajar sampai UK lepas kuliah datang jumpa saya sekali terajang UK dua kali terajang KO tu tuan-tuan eh, ustaz kerana terajang ustaz dan tumbuk ustaz saya jadi manusia saya balik saya buka konsultan saya sendiri gaji saya 40 ribu ustaz terima kasih ustaz saya nak jemput ustaz datang saya nak kahwin ustaz saya kata saya nak pergi umrah ustaz terima kasih rupanya hidayah milik Allah setelah 13 tahun